သမီးလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ပုံကိုတင်ပေးလာခဲ့တဲ့အပေါ်မှာမြရတဲ့သူတိုင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့ရတဲ့ခင်တဲ့တလီတို့ရဲ့တော်ရင်တနေရာကပုံလေးများမင်္ဂလာပါရှင်ဝန်ဒီကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အချက်တွေကိုအခိုင်အမာသိမ့်ပိုက်ထားကြတဲ့ပြည်သူအသေးကြောအနုပညာရှင်ဆယ်လီဆောင်တွဲနဲ့ကျင်းနူးစရာမိသားစုလေးတွေထဲမှာလင်းလင်းနဲ့ချစ်သူဝေတို့မိသားစုကလည်းအပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုချစ်ခင်မှုလေးတွေနဲ့အတူကြည်နူးစွာတီဆောက်ထားကြတဲ့သူတို့မိသားစုလေးရဲ့ချစ်စရာကောင်းလွန်လာတဲ့အမွာသမီးလေးနှစ်ယောက်ကလည်းပရိသတ်တွေတဲတဲလို့ချစ်ခင်ကြရတဲ့သူလေးလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ခင်တဲ့ညီမလို့အားလုံးကချက်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ပြည်သူအသေးကြော်လေးတွေကတော့ပရိသတ်တွေကိုအမြဲတမ်းအချစ်ပိုအောင်လုပ်နိုင်ကြသလိုတီးတက်လိမ္မာပြီးလေလွန်းတက်လွန်းတာမှုပရိသတ်တွေအားလုံးကအချစ်ပိုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှလည်း သမီးလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ပုံကိုမထင်မှတ်ပဲတင်ပေးလာခဲ့တဲ့အပေါ်မှာမြင်ရတဲ့သူတိုင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတဲ့ခင်တဲ့တလီတို့ရဲ့ torrent တနေရာကပုံလေးတွေကိုမျှဝေလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့တဆင့်ပြန်လဲမျှဝေတင်ဆက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါရရှင်။